Junho 1942. A expansão japonesa no Pacífico continua. Os prisioneiros aliados, que já se contam por dezenas de milhares, são conduzidos a campos de prisioneiros onde são obrigados a trabalhar como escravos, em condições desumanas. Muitos morrem vítimas das surras, da fome e das epidemias na Tailândia. Os prisioneiros de um desses campos estão encarregados da ponte de Tamarkan, que completará a vital rota férrea até a Birmania e que permitirá o transporte de homens e suprimentos para o interior do continente. Sua inauguração está preparada para 17 de junho, com um trem especial com o alto comando japonês, que percorrerá toda a via férrea, finalizando com a travessia pela ponte de Tamarkan, a ponte sobre o rio Kwai. Saudação, internauta! Seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Obliterando Jogos! Hoje vamos continuar com Comandos 2, Homens de Coragem. Psst. Soldier, behind you. You've come to save us at last! Easy, fella, or they'll hear us. Well, the fact is, We've come to blow up the bridge. But once we've blown the bridge to smithereens, our chances of rescuing you all will be greatly improved. Do you know where we can find explosives? Well, th there is some dynamite, and it's even attached to a basic detonator. It's in one of the huts. I don't know if it will do the job, though. It's, a very strong bridge. Are there any weak points? I don't know. The only person who would is the Colonel, but he's in solitary confinement. No problem. We can cross the river and get him out of there. Be careful. There are crocodiles and piranhas in the river. We lost a lot of good men in this river. Really good men. <laughs> the only living thing they won't eat are the elephants. Thanks, soldier. It's best you get back to work so that we don't arouse suspicion. I wish you men good luck. Yeah? Awesome! Good choice, Colonel. Huh? fantasia. All alrighty. Yeah. Pronto, dois já foram. Esta já é a quinta missão. righty. Se você perdeu os vídeos anteriores, é só conferir. Let's go. A playlist correspondente. Olha a hmm. faca. I'm fully qualified, alright? Righto. Usar o uniforme inimigo permite você abrir mão de ter que andar abaixado. Que é muito mais devagar. Yeah. É. Nessa fase tem um elefante, que é na verdade uma péssima ideia, que nós não iremos utilizar. Don, Leave it to me. Já que você é visto por todos. Good. Se não quiser ir nadando, pode ir de barco ou cruzar a ponte. Essa história de usar elefante não tá com nada. Good. E acredite, eu tentei encontrar uma utilidade para isso. Isso me faz lembrar um povo antigo que perdeu a guerra por causa de elefantes. Leave it to me. Por escolher elefantes no lugar de cavalos. Elefante não é montaria de guerra, Okidoki, let's go! We can. Let's go, all right? Let's go! Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Let's go! I'm going. Oh, all right. Uh, all right. E agora, condutor. Tell me. Okie dokie. Vai, vai, vai, vai, vai. Good choice, Colonel. Muito bem, o ladrão vai subir por aqui. Ei, volta aqui, onde você pensa que vai? Uh -huh. Subindo. Muito bem, o ladrão sobe por aqui. E o boi na verde segue por aqui. At your service. That's it. Okie dokie. Sai da frente! It's Directamundo, okay? Let's go! I'm going. Yeah. Mm -hmm. Mm hmm Yes, sir. Good choice, Colonel. okay. Huh? Tell me. Yes? Yeah. Good. Ah, as táticas ainda funcionam. Moin. Ah, é muito legal ver as táticas do Commandos 1 funcionando aqui no Commandos 2. Moin. Yes? I can Right now. All right. Okay. It's all mine. Beleza. Muita gente não sabe, mas o gancho, além de ser usado para escalar, também pode ser utilizado como armadilha. Alright, ok. Aham. Ah. Uh-huh. Correctamundo. Ok. Ih, olha o é crocodilo. Corre, corre, corre, corre. Okie dokie, let's go. Aham. Uh -huh. Um detalhe importante é que você não pode colocar muito próximo da porta, senão buga e os inimigos passam direto. I'm fully qualified. Pra quem não entendeu, eles tropeçam nessa parada que eu coloquei aí. Uh -huh. Alright. It's all mine. Oh. Phew. Phew. Ah. It's all mine. oh. Phew. Oh. It's all mine. Okay. Yeah? That's enough fine. Let's go. <laughs> Let's go. I'm fully qualified. Ah! O próprio crocodilo deu cabo deles. Uhum. Beleza. Vambora. Yes. Yes. Já podemos cruzar o rio. Yeah. Mas primeiro, vamos liberar a ponte. Vamos Oi. nos livrar dos inimigos que estão sobre a ponte para podermos cruzar o rio com segurança. Yes. Ok. Muito bem. E agora falta um sniper que está por aqui. Going. Yeah. Muito bem, Buena Verde Apostos. Calme. Ladrão se junta ao pessoal. Fantasia. E... Cruzando o rio. We can. Cuidado com os crocodilos. Let's get going. Pronto, o sniper já era. Leave it to me. Good. Nossa, passou do lado do crocodilo. Fine. Let's go. Good choice, Colonel. Huh? Good. É is right, yes? E olha aí, temos um concorrente pro boi na Huh? Ready, sir. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Let's get going. Ah, moleque! O huh? que, você tá olhando aí? Okie right out. Ah. Okie doke, Pronto. Phew. Let's go! E aí, tá curtindo o vídeo? Quer mais vídeos como esse? Então, por favor, não esqueça do like. I'm going! Good choice, Colonel. All Right now. right. Yeah, it's done. E agora usar a tática mais velha do mundo. Hã? Huh? Okidoki. Ah, moleque, as táticas antigas ainda funcionam. Ok. Yeah. Leave it to me. Opa! Done. Todo mundo sendo atraído pelo tabaco, né? Mine. E agora o Brutamontes. Brutamontes contra Brutamontes, hein? Agora é Buena Verde contra o Tirado. Leave it to me. Ah, moleque. Piece of cake. John, I'm ready. Here we are. Yeah? <laughs> Ah, eu devia jogar essa gente toda para os crocodilos. All right. Yeah. Okidoki. Além da armadilha que o condutor roubou do sapador, Phew. o condutor também tem essa armadilha aqui, que funciona igual ao gancho. O inimigo que passa por ela tropeça e cai inconsciente. I'm ready, sir. All right, let's go. All right. Yeah. Okay. You've come to blow up the bridge, haven't you? We worked so hard on it and lost so many men. I will feel sad when it is gone. But it must be destroyed. We've constructed a scale model of the bridge. Take me to it, and I'll show you how to blow it up. At your service. Pegar a chave com brutamontes. Yes? Yes? Let's go! I'm going! Grande Marini, é isso uh. aí! Hã? Vambora! ready, sir. Good. Yes. Come on. Well, gentlemen, this is what you have to do. Right. There is a convoy waiting to cross the bridge. You should hide the trap by placing it with a group of barrels here. All you then have to do is to send a straightforward telegraph message informing the train that the bridge is complete and that it can now cross. When the train then crosses the bridge, the vibrations will set off the trap. One more thing. Can I ask you for a personal favour? Once you have blown up the bridge, this whole area will be swimming in Japanese. There are some of my men that won't stand a chance. They are being held captive in a cage. suspended above the river. Please make sure that they are freed before you send the message. Righto. Ah, considere feito. Vamos lá. Count us in. Here we are. Let's go. E lembre-se, pode passar a faca do bem para o Marine. Assim ele terá duas facas para atirar. Move it, guys. Yes, we're ready. Ih, olha o coronel metendo bala no, no inimigo. <laughs> Let's go. Show, show, show. yeah. Come on. Let's go. I'm going. Uh-huh. me, let's go. Bora, vai, vai, vai, vai. Yeah. I'm going. Uhum. Opa! Agora, vai, vai, vai, vai! Mergulha! Corre, vai! It's done! Opa, cuidado com o crack! Yeah! Muito bem, todos liberados? Vamos embora! I'm going! Agora só falta pegar o explosivo. Colocar na ponte. E partir para abraço. Ah. Move it, guys. Good choice, Colonel. Esse parece um trabalho para... Lupin, o ladrão! Going. Vamos lá, vamos lá. Jones, é. Muito bem, agora a gente já tem o explosivo. Uhum. Ok. Ok. Esse jogo dá suporte para multiplayer. E eu queria testar online esse jogo. Se você quiser jogar uma partida, é só acessar o link que está na descrição do vídeo e também fixado aqui no primeiro comentário. Acesse nosso Discord e fique por dentro. I never throw in the tower. Yes? Time. <laughs> Nunca oh. em serviço. Oh. I can imagine. Phew! Yes? Okay. Vai, vai, vai, vai, vai. Going. E o último bônus. Okay. Uh -huh.